from uh, you're from Japan and you tell about your name. I am from Japan. I'm whatever you're doing. Okay. And in Thailand is this much, this one. I meet my one Indian guy Okay. and we are like that. Just one minute, okay? मैं बोला ना तुमको प्यार तुम्हारा बिल्कुल बढ़ गया यार तुम उसको केयर करो दवाई लगाओ अच्छी नहीं लगोगी ना तो अभी मैं कॉफ़ी बनाया हूँ और ये ब्रेड है भाई मुझे तो नहीं आता बनाना but I will try it बनाया ये आप देखो अब मैं इसे खाऊंगा और आज के बैंकॉक के ट्रिप पे निकल जाऊंगा और ये मैं हूँ ये रिसेप्शनिस्ट है आप देख लीजिए दोनों तरफ से मैं दिखा देता हूँ स्लीप विथ मी अच्छा है अकेले अगर आओ तो ये सब जगह पे आप घूम सकते हो ठीक है सही है बजट का है अगर दो लोग के साथ आओ फिर जाहिर सी बात है होटल बुक करो तो हॉस्टल है भाई ये चर्च है सामने हमने तो अभी अपना ब्रेड बना लिया और ये कॉफ़ी बॉर्नविटा सब कुछ मिला दिया ये जैम है पता नहीं ये क्या है तो अभी मैं इसे खाऊंगा यहाँ बैठकर चेयर पे उसके बाद यहाँ से निकलूँगा तो आप जैसे कि देख रहे हो ये मेरा हो गया ब्रेकफास्ट तैयार ये पानी का जो बोतल आप देख रहे हो ना ये पचास रुपये का है अब ये हूँ मैं अब मैं यहाँ खाऊँगा और खाने के बाद यहाँ से निकलूँगा तो जैसे कि आप देख रहे हो ये है बॉन्डविटा कॉफ़ी जो भी चीज़ वहाँ पे था मैंने सब इसमें मिला दी थोड़ा कड़ा हो गया है भाई बहुत कड़ा हो गया है ये ब्रेड मैंने खुद से इसे गर्म किया है आज तक नहीं किया इसे मुझसे जल गया होगा शायद इसमें जैम लगाना था पर मैं नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसमें डुबो कर खाना था या आ, बहुत कड़वा हो गया भाई और एक चीज़ यहाँ पे लोग रहते नहीं है और यहाँ पे कैमरा से सब कुछ देखते रहते हैं ठीक है बाहर का भी रिकॉर्ड करना है तो I'm Dai Takiza, I'm from Japan, and now I'm staying in Malaysia to study English as an exchange student. Today I met Amun, he's from India, but now I'm enjoying the traveling. Yesterday I went to the market here Yeah, so you can look this market my yes. friend visited yesterday night. Yes. And he's more enjoying Bangkok. And then I went to temple. Buddhist ah, temple. Oh, yeah, hostel also very good. Mm. And the people also be nice like you. <laughs> okay. Food is very delicious. And now we are staying in sleep with me. Ah, <laughs> I am Aman and right now I'm with my friend he is from Japan and we are enjoying lot a lot in Thailand. One of the great experience when we came alone we have to meet lot of people. So I suggest everyone you want to roam other country come out alone. No need to come with friend then you make a friend. Yes. Correct? Yes. Then your experience is more and you can understand your life what is that. So don't sit and earn. Sometime you come and explore something and try to earn a knowledge as well as experience with different community people. So till that you can watch it. Bye bye. Have a nice day. Let's say. Uh, well guys, right now I am in the bus. We are going to Fortuna. She is leader. She is leading me and she is very angry. Angry bird. तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बारिश हो रही है और मैं अभी बस में बैठा हूँ सब पानी पानी हो गया निकल गया पता भी ना चला तो यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है ये बस है बस का नज़ारा आप देख सकते हो भी मैंने बस से यहाँ पे उतरा है बहुत बारिश हो रही है जैसे कि आप देख सकते हो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये जो है ये पैटनम मॉल है बहुत ही फेमस मॉल है यहाँ का तो अभी मॉल में मैं जाने वाला हूँ अब देखते हैं क्या है इसके अंदर में अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा फेमस है बड़ा है तो कुछ खास नहीं होगा ठीक है फिर आपको से बात करते हैं अभी मैं मॉल के अंदर जा रहा हूँ आप देख सकते हो अब मैं चलता हूँ मॉल के अंदर तो this is Pantaloons mall what is that ये आप देख रहे हो यही है पेंटलूम मॉल अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट यह है ग्राउंड फ्लोर और इधर देखता हूँ कुछ अच्छी काम की मिली तो जरूर लूँगा इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं अगर मेमोरी कार्ड सस्ते में मिलता है तो एक खरीद लूँगा आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे मेमोरी कार्ड है मैं सोचा था कि मेमोरी कार्ड ले लूँ लेकिन मैं बता देता हूँ मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं कोई भी मेमोरी कार्ड आप ले सकते हो कहीं से भी ले सकते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई लोग तो मैं तो यही प्रेफेयर करूँगा कि जो भी लो अपने कंट्री से ही लो देख रहे हो कोई डिस्काउंट नहीं है मैंने बात कर रखा है प्रिंटर यूपीएस ये मोबाइल रिपेयरिंग का है तो आप ये सब देख रहे हो ये फ़ोन होल्डर है आप इसका प्राइस देखो नाइन फिफ्टी है ना तो मेरे हिसाब से भी यहाँ से नहीं ले पाऊंगा is costly television price is cheap think it's good to buy from here television का प्राइस सस्ता है अपने यहाँ हाँ। इतना जितना भी आप देख रहे हो सब गेम लैपटॉप है ये सब लेंस वगैरह और ये ड्रोन है डीजे है तो तो This one new model. No, uh, this one how much? 35,000 baht. And this one is a new model, Mac 2. Price? 50,000 baht. Five zero okay okay okay बहुत जल्द मैं ये लेने वाला हूँ this one is the D J I यही मेरा फेवरेट है पर थोड़ा महंगा है तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा और इमिग्रेशन वाले प्रॉब्लम भी करेंगे क्योंकि तो हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है तो मैं इसे वहाँ जाकर ही लेने वाला हूँ और इसका प्राइस थर्टी फाइव थाउजेंड है इसका प्राइस फिफ्टी थाउजेंड है बात में है तो अगर आप बात करें कि इंडियन करेंसी में ये डेढ़ लाख रुपए का हो गया और ये पचहत्तर हज़ार रुपये का हो गया तो आप ये देख लो हैप्पी मदर्स <laughs> और वो शॉपिंग कर मुझे आप देख लीजिए कोई शॉपिंग कुछ नहीं एक टी शर्ट डाल लिया और निकल गया तुम्हारे लिए वो ठीक है So you can look, this is t-shirt. I'm not going to buy this, but someone is giving me gift. You can look how I'm looking. Simple है मुझे कभी पसंद नहीं मतलब I really don't have any choice in jeans wait okay okay चले यहाँ से हाँ तो ऊपर जाएंगे नहीं क्या I have that one but actually it's broken. All electronic shop इन आई दिला रही हो क्या तो ये सब आप देख रही है मतलब सिलाई रेंज क्या क्या प्लास वगैरह का पूरा ये मॉल आज एक्सप्लोर कर दिए भाई गुड तो स्लीपर देखो आप बस एक चीज़ मुझे समझ में यही आ रहा है बाहर से कुछ खरीदने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता ये मुझे ऐसा लगता है औरों का हमें पता नहीं अच्छा वही और ये मैं आप मेरा चप्पल तो देखा ही नहीं ये मेरा चप्पल है जो मैं यहाँ से खरीदा हूँ एक्सपीरियंस बता दिस ऑफिस हाँ। बोलो टोटल कितना हुआ तो आपने जो यहाँ पे शॉपिंग किया इस मॉल में आपने टोटल लगभग मेरे ख्याल से 2000 का कर लिया है तो दिया उसको छः सौ रुपये और उधर छः सौ रुपये बारह सौ रुपये लगभग दो दो हज़ार का आपने शॉपिंग किया तो अभी अभी इन्होंने पाँच हज़ार इंडियन रुपीज़ का शॉपिंग किया है और क्या किया है तो आपको माल में और जो भी शॉपिंग किया है कुछ खास नहीं है पर किया है क्या करोगी लड़की है ना तो मिलता है ना अभी इन्हें फुटपाथ पर से भी खरीदना है मुझे थाईलैंड लिखा होना वाला ये चाहिए तो इन्हें तो थाईलैंड लिखा हुआ टी शर्ट इंडिया में मिल जाएगा नहीं मिलेगा चलेगा नीचे चलेगा चलेगा हाँ चलेगा what's your shop name? You just explain something. Then people will come to buy. What? You ah. explain about your shop. Ah. Then people will come from India. Without oh, you give offer, right? Yeah. You just tell. Okay, so uh, one uh, ten rupees, right? Yes, ten uh, baht. Uh, ten bucks. Yeah. Hello. Okay, good choice. Makko kunka. So be about 40 set, right? Yeah, From 360 rupees. Yeah. Yeah. So people, those who want to come, you can look. This is the what is shop name? Uh, T and M shop. T and M shop location. Uh, okay, Pratunam Market. Yeah. So people, when you want to buy uh, this T-shirt logo from the Thailand or Bangkok, you can come here and buy. And this ma'am is very good. She is very polite, Thank and she is give a offer. So. Yeah. Welcome to my shop, PNM shop, Patuna Market. Yeah. Ah. <laughs> bye bye.